Uh. Ah. GK. Uh. Ah. Só monstro. Uh. Ah. Acende os holofotes, só monstro na cena É o ataque surpresa, tipo leão na arena Na batida do boom bap, represento minha quebrada Maloqueiro de atitude, na humilde sem mancara Vim pra falar do sofrimento de vários que tão esquecido Dos irmãos trancafiado e dos sonhos falecidos Aquela mãe que chora ao lado do caixão Onde o filho tá deitado, descanso, decepção Eu queria nessa letra poder falar de amor Mas não tem como esquecer do meu povo sofredor Que batalha o mês inteiro pra ganhar menos que o mínimo E sempre deixa de comer pra alimentar seu filho A mente estraçalhando no foro de reportagem Os boy virar refém, fica assustado na garagem A civil do outro lado tentando negociação E os otários borrados na mira do oitão Isso tudo é consequência do ciclo em que vivemos ciclo em que vivemos Onde os burgueses esbanjam a favela no veneno E a favela no veneno Eu tô te intimando pra revolução Pra não ser um novo é réu no mandato de prisão O jogo se inicia, as cartas estão na mesa Não fica aí parado, ataque tá é melhor que defesa Eu tô te intimando pra revolução Pra não ser um novo é réu no mandato de prisão O jogo se inicia, as cartas estão na mesa Não fica aí parado, ataque tá é melhor que defesa Não vire presa, é isso que eles querem Por amor não por dinheiro que a favela tá de pé Aí os tios do Brasil sobrevivendo nesse inferno Esquenta o prato, logo vai na capa do não se pede na fusão Olhando pro céu, sempre bate as lembranças Dos manos que se foram e não há mais esperança vai se morta, Torturada e decapitada A periferia sobrevive vendo sangue na calçada No peito da quebrada bate forte a saudade dos tempos de pior E as parcerias de verdade Itamar, Eduardo, Mano Ney, Caixotinho, Matheus, o Maikinho, o Andrei, Dieguinho São tantos nomes que não dá nem pra citar Se eu colocasse no papel o caderno ia acabar Tô te intimando pra revolução Pra não ser um novo réu no mandato de prisão O jogo se inicia, as cartas estão na mesa Não fica aí parada, melhor que defesa Eu tô te intimando pra revolução Pra não ser um novo réu no mandato de prisão O jogo se inicia, as cartas estão na mesa Não fica aí parada, ataque tá, é melhor que defesa Não vire presa, é isso que eles querem Não fica aí parada, ataque tá, é melhor que defesa Não vire presa, é isso que eles querem Não fica aí parado, as cartas tá na mesa Pode que que é bom, estudar, é bom exemplo. Vai dar um toque.